درود دوستان حالتون چطوره؟ آرزوی تندرستی و خورسندی براتون داریم بریم در این درس چند تا جمله و چند تا عبارت بسیار کاربردی با لغت و فعل بسیار پرکاربرد think در انگلیسی رو با هم مرور کنیم و با هم یاد بگیریم I think من فکر میکنم میدونید که think یعنی فکر کردن تلفظ درستش think نیست think I think آیش ای e کوتاهه یعنی بین ای e و ا I think من فکر میکنم من فکر میکنم پس هستم کسی که فکر میکنه وجود داره I think من فکر میکنم She or he thinks think که میشه فکر کردن اس سوم شخص گرفته چرا چون فاعلمون شی یا هیه he thinks یا she thinks او فکر میکند she thinks he thinks I thought I thought thought گذشته فعل بی قاعده think think که میشه فکر کردن گذشتهش میشه thought I thought من فکر کردم I thought. I am thinking. I'm thinking. من دارم فکر میکنم ساختار حال استمراریه یعنی یه کاری رو دارید انجام میدید در حال اجراش در حال انجامش هستید I'm thinking من دارم فکر میکنم آقا مزاحم من نشو من دارم فکر میکنم الانم شما مزاحم ما نشو ما داریم درس میخونیم I'm thinking من دارم فکر میکنم I'm thinking I will think I'll think من فکر خواهم کرد ساختار آینده ساده است با will I will think یا I'll think یعنی من فکر خواهم کرد یه پیشنهاد بهتون شده میگید I will think I will think یا I'll think من فکر خواهم کرد I'll think Think more talk less think more talk less think که یعنی فکر کردن more بیشتر talk صحبت کردن حرف زدن مثل من که این همه حرف میذارم، talk حرف زدن less کمتر Think more, talk less. بیشتر فکر کن، کمتر حرف بزن. اما من ناچارم چرا؟ چون من مربیم ناچارم باید حرف بزنم درنم کف بکنه یه دم استفاده نکنن. آقا شما کمتر حرف بزن، بیشتر فکر کن، بیشتر تمرین کن. الان وقت تمرینه به جای اینکه حرف بزنی. اما این قاعده در مورد انگلیسی صدق نمیکنه. شما تا بیشتر حرف نزنی در انگلیسی طبیعتا نمیتونی تمرین داشته باشی. پس همین جملات رو در قسمت کامنت بنویس عزیز دلم و با صدای رسا تکرار کن Think more, talk less بیشتر فکر کن کمتر حرف بزن Think more, talk less I will think about it I'll think about it Think شد فکر کردن I will think من فکر خواهم کرد About در مورد it اون موضوع. I'll think about it یعنی من در موردش فکر خواهم کرد خیلی کاربردی تو انگلیسی خیلی استفاده میشه طرف مثلا میخواد بپیچونه یا میگه آقا واقعا میخوام در موردش فکر کنم میگه چی میگه I'll think about it من در موردش فکر خواهم کرد در قسمت کامنت بنویس قربونت برم بنویس اگه میخوای یاد بگیری ببین باید تمرین کنی چند بار بهت بگم تمرین کن تا بیشتر یاد بگیری بهتر یاد بگیری ماندگارتر یاد بگیری I'll think about it من در موردش فکر خواهم کرد I'll think about it I'll think about it Let me think Let me think یا let me think مخففش میشه let me یعنی به من اجازه بده let میشه اجازه دادن let me یا let me حالت مخففش یعنی به من اجازه بده think فکر کردن let me think یعنی بذار فکر کنم فکر کنم ببینم چیکار باید بکنم من دارم بهت میگم ضمن اینکه داری فکر میکنی به حرفای من تمرین هم بکن در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویس با صدای رسا تکرار کن آقا این جملات و این عبارت هایی که در این درس ما داریم کار میکنیم هیچ وقت فراموشت نخواهد شد شد اگر این کاری که میگم بکنی let me think بذار فکر کنم اجازه بده فکر کنم let me think یا let me think let me think let me think let me think let me think do you think I am an idiot do you think I'm an idiot Do you think یعنی آیا تو فکر میکنی یا آیا شما فکر میکنی I'm an idiot. من یه احمقم Idiot یعنی احمق an idiot چرا آرتیکل AN استفاده کرده از A استفاده نکرد چون حرف اول از کلمه ایدیت صدادار گفتاریه پس از آرتیکل AN استفاده میکنیم ان idiot یعنی یک احمق I من idiot یعنی من یه احمقم واقعا فکر میکنی من یه احمقم Do you think I'm an idiot آیا فکر میکنی من یه احمقم عجب یعنی اینا عجب به درد بخورن اگر میخوای یاد بگیری تو کامنت بنویس اینا رو با صدای رسا تکرار کن Do you think I'm an idiot? Do you think I'm an idiot? Before you speak, think. Before you speak, think. Before یعنی قبل از you speak یعنی تو حرف بزنی think فکر کن before you speak think قبل از اینکه حرف بزنی فکر کن بسیار توصیه ارزشمند زندگی عجب درسای این درسای انگلیسی مثل خوردن هم توصیه های ارزشمند زندگی هم انگلیسی before you speak think قبل از اینکه حرف بزنی فکر کن بدون فکر حرف نزن به ضررت میشه before you speak think before you speak think I am thinking about you all the time I'm thinking about you all the time I'm thinking یعنی من دارم فکر میکنم یک زمانی رو به خودش اختصاص داده ساختار حال استمراری about در مورد you تو all the time همیشه همه اوقات همه زمانها I'm thinking about you all the time من همش دارم به تو فکر میکنم عزیز دلم بیا آموزش مخزنی هم داریم بهتون میدیم دیگه چی میخواین I'm thinking about you all the time I'm thinking about you all the time I think it's okay I think it's okay I think من فکر میکنم it's okay اوکی باشه خیلی خوب باشه I think it's okay فکر میکنم اوکی okay باشه I think it's okay I think it's okay I think you are right I think you are right right یعنی درست و یا سمت راست You are right یعنی حق با توه تو درست میگی I think you are right یعنی فکر کنم حق با تو باشه فکر کنم تو درست میگی I think you are right حالا من به شما میگم که در قسمت تمرینات شرکت کنید و با صدای رسا تکرار بکنید و شما بعدا به این حرف ما خواهی رسید نتیجه میگیری یاد میگیری تاثیر داره در یاد گیرید و در زندگیت بعد میگی آها I think you are right فکر میکنم حق با تو باشه اما اونجا شما دیگه در آینده هستی به من میگید I think you were right فکر میکنم حق با تو بود حق با تو بود انگلیسی مثل آب خوردن بله ما میدونیم که شما اگه تمرین کنید یاد میگیرید پس شما هم به ما اطمینان کنید در قسمت کامنت بنویسید جملات رو و عبارت ها رو و حتما با صدای رسا تکرار بکنید I think you are right I think you are right Please think about it Please think about it Please یعنی لطفا عزیز دلم پلیز نه پلیز یعنی لطفا think فکر کن about در مورد it اون موضوع please think about it لطفا در موردش فکر کن این پیشنهادی که بهت دادم و در موردش لطفا فکر کن please think about it please think about it What do you think عجب کاربردیه What do you think? What do you think? یعنی چطور فکر میکنی و در واقع نظرت چیه؟ چقدر استفاده میشه؟ شما میخوای نظر طرفتو بپرسی دیگه میگید What do you think? چطور فکر میکنی؟ نظرت چیه؟ What do you think? What do you think? I think so I think so I think یعنی من فکر میکنم so یعنی این چنین در اینجا I think so یعنی من اینطور فکر میکنم من فکر میکنم اینطور باشه یا فکر کنم اینطور باشه که میگی I think so I think so I think so Few people think so. Few people think so. Few people یعنی افراد کمی. People یعنی مردم. افراد. Few یعنی اندک. Few people یعنی افراد کمی. Think so. اینطور فکر میکنن. Few people think so. افراد کمی فکر میکنن که مثلا اگر تمرین کنن نتیجه نمیگیرن. خب اونا طبیعتا دارن اشتباه میکنن اگر تمرین کنید نتیجه میگیرید حالا به حرف ما گوش بدید در تمرینات شرکت بکنید تا نتیجه که میخواین رو بگیرید few people think so few people think so I want to think about it. I want to think about it. I want to یعنی من میخوام که چیکار کنم think فکر کنم about در مورد it اون چیزه اون موضوع. I want to think about it من میخوام در موردش فکر کنم قربونت مگه خواستگار اومده برات دیگه خواستگار تو این دور زمونه پیدا نمیشه هر. I want to think about it من میخوام در موردش فکر کنم باشه برو فکر کن به حرف منم گوش بده I want to think about it I want to think about it Who do you think you are Who do you think you are? Who do you think یعنی فکر میکنی چه کسی؟ You are تو هستی. Who do you think you are? فکر میکنی کی هستی؟ که با من اینطوری صحبت میکنی. فکر میکنی کی هستی؟ من حال تو میگیرم. Who do you think you are? فکر میکنی کی هستی؟ Who do you think you are? Who do you think you are? Do you think I am crazy? Do you think I'm crazy? Do you think یعنی آیا تو فکر میکنی I'm crazy من دیوانم تلفظ درستش crazy crazy نیست crazy crazy یعنی دیوانه Do you think I'm crazy یعنی فکر میکنی من دیوونم واقعا فکر میکنی که من دیوونم اینجوری اومدم برای شما درس میدم نه من دیوونه نیستم من مربیم من تاثیر یادگیری و تمرین رو با این درس ها میدونم اینا رو تجربه کردم هزاران زبان آموز در این سالها داشتیم میدونیم که اگر تمرین کنید اگر خوب یاد بگیرید اینها ماندگار خواهند شد و از گذر این یادگیری زندگی تو میتونی عوض کنی قربون شکل ماهت Do you think I'm crazy فکر بکنی من دیوونم نه من دیوونه نیستم Do you think I'm crazy Do you think I'm crazy Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? خب عجب درس نفسگیری بود نفس خودم کم آوردم ولی خب دیگه بعضیا دوست دارن خیلی کوتاه باشه پستا خیلی ما لفتش ندیم بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در قسمت کامنت فراموش نکنید همه مثال ها رو بنویسید با صدای رسا تکرار کنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید اگر اشتباهی در بیانتون و تلفظتون وجود داره بتونید اونها رو رفع بکنید آرزویی برای شما نداریم غیر از سلامتی، تندرستی، خورسندی همراه با خانواده عزیز و گرامیتون در هر کجای دنیا که هستید